သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1382ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဆန်း13ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်မိုးလက်ဆောင်ကုန်းတောင်ရက်ွက်ဇေယသုခလမ်းဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင် အခမ်းအနားဝယ် နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဥတန်ထေတော်တန်တန်ထေတို့ကမြေဖြစ်ကြသူသုံးဝတီဥဖူးပြည့်စုံဥတို့၏ဝေလေကာလအခါသမယဝေအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟာတတိပဌာနတုတ် အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကို ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကာဟိတာယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သေချာတို့ဖြင့်တော်လဲ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 ကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။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 ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမဟာတတိပဌာနာသုတ်အနှစ်ချုပ်စိတ်တာနုပတ္တနာ ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာအနုပဒနာနှစ်ခုအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတဲ့နောက်စိတ်တ ानु ပဒနာဘုန်းကြီးတို့တရရဲ့တဏ္ဍာမှာနေ့စဉ်နဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အာယုံမျိုးမျိုးကိုသိရှိနေကြတဲ့ စိတ်တွေဟာစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးကစလို့ဘဝတန်တရာမှာစင်ဆက်မပြတ်အောင်ဟောဒီစိတ်အစဉ်တွေဟာအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုကိုအမိပြုပြီးတော့ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေနေကြတယ် မိမိတဏ္ဍာမှာဒီလောက်ဖြစ်နေတော့လည်းပဲထိုစိတ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့တတိထားမိဖို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ယူမှရမယ်အချက်ဖြစ်ပါစိတ်ကြောင်ပြောတော့ပြောကြတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုရည်ညွှန်းပြောကြတယ် အေးဒီနေ့စိတ်ဓာတ်မကြည်ဘူးသို့မဟုတ်ဒီနေ့စိတ်ကြည်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စသဖြင့်စိတ်အကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြတော့လည်းပဲထိုစိတ်လေးရဲ့သဘာဝအခြေအနေအရရကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှုမရှိကြစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးရဲ့အခြေအနေဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှု မရှိလို့ရှင် တို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမွေးကလေးကပါလာတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးဟာအစင်ထာဝရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေတွေးလာအတွင်းမှာသာမကဘူးခွန်ကြီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနောက်ဆုံးအစင်ထာဝရရွေရှားနေတဲ့မြစ်ကြီးတွေမြစ်ရေတွေတင်းတင်းစီးနေတာအေးဒီမြစ်ကြီးတွေဟာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကစတင်စီးဆင်းလာတာဒီကနေ့လဲစီးဆင်းတော့မယ်စင်ထာဝရရှိနေတယ်လို့မနေ့ကလည်းဒီမြည်ရရှိတာပဲဒီနေ့လည်းဒီမြည်ရရှိတာလဲနှစ်ဖန်ပဲရှိနေဥမှာပဲအစင်မပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ရေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်ထာဝရခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေပေါက်လာ နေဆသာဝရဆိုတဲ့အတွေ့ပေါက်လာအဲ့ဒါလို့အစဉ်သာဝရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မပြတ်ဖဲနဲ့စင်စစ်မပြတ်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားလို့ဆိုတာတတိမကတ်လို့ရှိရင်သိနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုဟာအလွန်လင်မြန်ပြီးတော့ အလွန်လင်မြန်တဲ့နှုံနဲ့ပြက်ပြီးအလွန်လင်မြန်တဲ့နှုံနဲ့ထပ်ဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလဟုပရိဝတ္တံခေါ်စိတ်တံစိတ်ဆိုတာတကယ့်ကိုအလင်းမြန်ကြီးပြောင်းလဲဖြစ်ပြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တော့ဘလောက်ထိအောင်မြန်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင် ဥပမာပိနတုကရာ ။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတာတောင်မလွယ်ဘူးတဲ့သိမြန်လွန်အကြည့်တယ်ပေါ့။စိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုဟာအလွန်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တမန်တတိကလေးနဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့ဆိုတာအလွန်ကိုခဲတယ်။စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြံတွေးပြီးတော့သိကြမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုကြံတွေးပြီးတော့သိကြရတဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်နေစေစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှေးကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကို နောက်ကလိုက်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသိတယ်ဆိုတာမျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ပြန်သိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုလက်ညှိုးလေးကို ထောင်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလက်ညှိုးလေးရဲ့ထိတ်ကလေးကို ဒီထောင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ပဲပြန်ကင်လို့မရသလိုပဲဒီစိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ပြန်သိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သိအောင်စိတ်တာနုပဒနာတဲ့ရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မသိဘူးအမှတ်တမဲ့နေမယ်ဆိုရင်မှားရတဲ့အတွေးတွေဝင်လာနိုင်တယ် မှားရဲတဲ့အတွေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေရောမုန်းတိမှုတွေရောနောက်ကဆက်လိုက်လာမှာမမှန်ကန်ကန်သိမှုမရှိတာနဲ့တပြိုင်နက် problem တွေနောက်ကလိုက်လာမှာဒါတဘာဝမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ် ဓမ္မဘဝတုတ္တမရှိတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်လို့ယူဆနေကြတယ်သာဝရရှိနေတယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆခြင်း ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုသာဝရမြဲတယ်လို့ယူဆတာက တော်သေးတယ် တော်သေးတယ်ဆိုတာယူဆရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုမြဲတယ်လို့ယူဆတာတော်ရုံလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်လေ10နှစ်15နှစ်16နှစ်20နှစ်30နှစ်40နှစ်50နှစ်60နှစ်90 80ထိအောင်မိမိတို့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှိနေတာကို ရှိနေတော့ဩဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကမြဲနေတာပဲနှစ်60 80 80ထိအောင်မြဲနေတာပဲလို့ဒီလိုတမန်အနေထားဖြင့်တွေးရင်တော်သေးတယ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြဲတယ်လို့တွေးတာကတော့လုံးဝမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတော့တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအလွန်လျင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်ပြနေလို့ပါပဲ မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်တော်ရမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကမြောက်တကောင်စိတ်ဟာမြောက်တကောင်နဲ့အလားတရံတူတဲ့တဲ့မြောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှအငြိမ်မနေဘူးဒီတက်ကိုင်းလေးဆွဲကိုင်းလိုက်ဟိုဘက်တက်ကိုင်းဒီတက်ကိုင်းလွတ်ပြီးနောက်တက်ကိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲကိုင်းလိုက်တက်ကိုင်းတစ်ခုကတက်ကိုင်းတစ်ခုတစ်ပင်တစ်ပင်ကနေတစ်ပင် ကူးပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားလာနေတာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီတင်ပဲတဲ့ဒီအာယုံကနေနောက်အာယုံတစ်ခုနောက်အာယုံတစ်ခုကနေနောက်အာယုံတစ်ခုအာယုံတစ်ခုကနေအာယုံတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာဖြစ်လို့ဒီစိတ်လေးဟာပို့ပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာပိုးထင်ရှားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်လျုပ်ပါဠိတော်မှာသုတ်တန်တစ်ခုဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်။ဒီဒါကြောင့်မလို့ စိတ်တ ानु ပတ္တနာကိုဟောတယ်ဆိုတာမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့နေဆအတွေးတွေမှားရတဲ့အယူဆအတွေးတွေအထင်တွေအမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရာအတွက်စိတ်ကလေးရဲ့သဘာဝကိုသိဖို့စိတ်ကိုအနိကစောင့်ကြည့်တဲ့အနေအားဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့ဤစနစ်ကိုပေးတဲ့အနေအားဖြင့်စိတ်တာနုပဒနာတဲ့ဒါကိုဟောတာနော် ကဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုအရင်ကြည့်စာပေမှာစိတ်လို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တခါတရံစေတသိက်တွေပါတယ်ဒီနေရာမှာကစိတ်လို့ပြီးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်စေတသိက်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပင်မအာယုံကိုတတိထားတဲ့အာယုံကိုတတိမူတဲ့ အာယုံကိုသိတဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသာဥတည်ပြီးတော့ပြောတာစာပေကျမ်းကမှာစိတ်လို့ဆိုလိုက်ရင်လူတွေရဲ့အသိစိတ်ရောခံစားချက်တွေရောတော်တော်များများမှဒီလိုထားတယ်တခါတရံကျတော့စိတ်လို့ပြောလိုက်တာဟာတမာဓိကိုရည်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ခွန်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာကိုးကားထားတဲ့ သီလီပဋိဌာယနရောတပညော စိတ်တံပင်ញင်စဘာဝယံဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နဲ့ပညာကို တိုးပွားစေရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့စိတ်တဆိုတာစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့တမာတိကိုပြောတာအဲ့ဒါကြတော့တမာတိလို့ယူရစိတ်ဒေနနိယတိလောကောစသဖြင့်ပြောတဲ့အခါတော့ ဒါတွေကြတော့စေရောစေရတဲ့ရောအားလုံးနှစ်ခုလုံးဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့စိတ်ကိုဗရဏထားပြောလိုက်လို့ရှိရင် နောက်ကစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါလာတယ်အခုစိတ်တ ानु ပတနာကြတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အာယုံ နှာခေါင်းကရှူရှက်လိုက်ရတဲ့အာယုံလျှာကလျက်လိုက်ရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အာယုံစိတ်ထဲကကြံတွေ့ရတဲ့အာယုံတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုသိတဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့သဘာဝတရားကိုပြောအာယုံကိုသိတဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလို့ဆိုတာအာယုံကိုရယူပေးတဲ့သဘောလေး အဲ့ဒီထဲမှာခံစားမှုဆိုတာမပါဘူးကြံတွေးမှုဆိုတာမပါဘူးစိတ်ဆော်မှုဆိုတာတွေမပါဘူးအာယုံကိုရယူပေးမှုတက်တက်ကလေးကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းဂန်ကအာရမဏဝိဇာဏလက္ခဏာစိတ်တံတဲ့စိတ်ကိုသိခြင်းရင် သူ့ရဲ့ characteristic လို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာရှုထောင့်ကကြည့်ရ တဘာဝတရားတိုင်းဟာတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာရှိ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာလေးတွေရှိလူတွေမှာလည်းပဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လို့လူတဦးတယောက်စီမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အများနဲ့တူတဲ့လက္ခဏာဆိုတာအိုးလူဆိုတာပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်မှာခေါင်းပေါက်တယ် လက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ခြေနှစ်ခြေနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဟုတ်လားမတ်ရသွားတယ်ပုံပန်းတဏ္ဍကြည့်လိုက်အော်လူဆိုတာ general အနေနဲ့ပြောမယ်ရေပုံရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူဆိုတာအဲ့ဒါသို့တော့အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာတဦးစီတဦးစီမှာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေလည်းရှိကြတာပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေကဆိုဘာလို့ဆိုရင် အဲ့ဒါလို့ပခုံးနှစ်ဖက်ချာခေါင်းပေါက်ပြီးခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုပုံပန်းတန်တန်ဆောင်တဲ့အပြင်တချို့ကအသားဖြူတယ်တချို့ကအသားမဲတယ်တချို့ကအရက်ထွားတယ်တချို့ကအရက်ပုတယ်တချို့ကဘယ်နေရာမှာအမာရွတ်ပါတယ်တချို့ကဘယ်နေရာမှာအမာရွတ်မပါဘူးစသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေထဲမှာလည်း အေးဒီလူကတော့မျက်ခုံးမွေးထူတယ်ဒီလူကတော့မျက်ခုံးမွေးပါတယ်ဒီလူကနှခမ်းမွေးပါတယ်ဟိုလူကနှခမ်းမွေးမပါဘူးစသဖြင့်ဒီလူကနေရွက်ကားတယ်ဟိုလူကနေရွက်သေးတယ်နှခေါင်းချွန်တယ်နှခေါင်းပုတယ်စသဖြင့်တီးသန့်အခြေအနေလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားဆိုတဲ့နေရာမှာ လက္ခဏာလို့ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားတဘာဝတရားတိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပင်ပြင် လက္ခဏာတွေနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိနိုင်တစ်မျိုးကတဘာဝလက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးကတာမင်ညလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကလေးတွေကိုခေါ်တယ် အများနဲ့မဆက်ဆံဘူးကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အမှတ်သားလေးတွေဒါလေးတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို individual characteristic အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြအများဆိုင်လက္ခဏာကြတော့တာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တာမင်ညဆိုတာ universal သို့မဟုတ် general characteristic universal characteristic ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုပါစို့ ဘာဝတရားတွေမှာဖတ်တဆိုတဲ့တဘာဝတရားမှာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုတွဲဆုံပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဝေဒနာကအာယုန်ဤရတာကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တင်ညာကအာယုန်ကိုမှတ်သားပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒါကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအဲ့ဒီဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာ မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမပိုင်တဲ့အနတ္တသဘောရောမရှိဘူးလားအေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေကြတော့တာမညလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ် universal characteristic ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစရုံဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာစ individual လက္ခဏာကိုသိချာမိအောင်တတိကပ် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေကိုမသိပဲနဲ့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သွားလို့လို့မရသေးဘူးတဲ့အတွေးအဖြစ်အတွေးအပြက်သွားဖြစ်နေတယ်။ဟောမမြဲတဲ့သဘောသွားစဉ်းစားရင်အတွေးထဲမှာပေါ်တဲ့မမြဲတာပဲဖြစ်မယ်။သစ္စိကထပရမတ္ထလို့ဆိုတဲ့တကယ့်ကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပရမတ္ထအနှစ်လက္ခဏာထိအောင်မဆိုင်ထိနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးကဝိပဿနာကိုခြေစုပ်ပြုတ်ပေမဲ့လို့တကယ်ဝိပဿနာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်နေတာကိုတကယ်မြင်တဲ့ဟာမှာဝိပဿနာအစစ်လို့ပြောအောင်ဟုတ်ဒါကိုပဲပရမတ်မြင်တယ်လို့ပြောတာနော်သစ္စိကထတကယ်မှန်ကန်တဲ့သဘောပရမတ်ထ လုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်သဘောအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်ဖို့ရမြင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ယောက်ရှိတွေးကြည့်တဲ့အတွေးဟာ အမှန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကပုံဖော်ထားတာသာဖြစ်တယ်ဟုတ်စိတ်ကပုံဖော်ထားတာတွေကကုံပုံဖော်ခြင်းတို့ဖော်လို့ရတာပဲဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်မလဲစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတာတွေကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး ခါတည်းကပကြီးတွေကစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်တာမဟုတ်လားအေးပကြီးပုံဟာစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတာဓာတ်ပုံရိုက်ယူတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကပုံဖော်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအရှိကိုရိုက်ယူတဲ့ဟာမျိုးအဲပရမတ်ဆိုတာတကယ်အရှိတကယ်အသိနဲ့သိတဲ့ဟာမျိုးမှပရမတ်ထအဲ့တော့တွေးပြီးတော့ကြည်တာမျိုးကတော့ မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုရင်အထောက်ကူပြုပါမပြုဘူးပြောတာမဟုတ်အထောက်ကူပြုတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်အထောက်ကူဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတွေးတင်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာအစတော့သဘာဝတရားကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်နာမ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ် သို့မဟုတ်ဖတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဝေဒနာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာဘယ်ပုံစံနဲ့မြင်ရမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် individual characteristic လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့အကြည့်ရတယ်ဖတ်တာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုအော်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့သဘောပါလားစိတ်နဲ့အာယုံတွေ့အောင်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့သဘောပါလားဆိုတာလေးကိုသွားပေါ် အဲ့ဒါဟာဘာကိုသိတာတုံးလို့ဆိုဖတ်တာကိုသိတယ်သို့မဟုတ်ဖတ်တာကိုသိတာဘယ်ရှုတော့ငါသိတာတုံးဆိုဖတ်တာရဲ့ characteristic လက္ခဏာရှုတော့ငါသိတာလူတယောက်ကိုမှတ်ရင်လည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားကိုမိတ်ဆွေတန်ခါချင်းတွေမှတ်ထားရင်အရထွားထွားဆိုရင်ဟောအရပုပုလာလို့ရှိရင်ဒါကတန်ခါချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာတခါတလေမှတ်ထားတာတွေကလွဲသွားတတ်သေးတယ် ပထမတွေ့တော့ကအင်ကြီးကအနီရောင်ဝေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အခါအဖြူရောင်ဆိုမျက်စိနဲ့နဲ့လည်သွားတာဘာလို့လဲဆိုကိုမှတ်တာကအနီနဲ့သွားမှတ်တာကိုအဲသဘာဝလက္ခဏာတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲသဘာဝတရားတွေကိုသိကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ထိုသဘာဝတရားတွေရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကနေမှတ်တာတဲ့ဖတ်တာကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ် contact လုပ်ပေးတာ contact လုပ်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ဟာအာယုဘောမှာသွားပြီးတော့ထိကိုက်တယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဝေဒနာကိုသိရင်အာယုံဤအရတာကိုခံစားတယ်တွေ့ကြုံရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတင်ညာကိုသိရင်အာယုံကို အမှတ်အားဖြင့်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါလေးတွေကိုသွားတွေ့တယ်နန်းကိုတွေ့လို့ရှိရင်လည်းချုံငုံပြီးတော့အော်နန်းဆိုတာ အာယုံရှိတဲ့ဘက်ညွတ်ညွတ်သွားတဲ့သဘောပါလားဒါတော့မဆိုအာယုံဘက်ကို तू ကဥလက်ဥလက်ပြီးတော့သွားတာနာရဲ့သဘောကအာယုံရှိတယ်ညွတ်တယ်လို့ဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာလှည့်နာရဲ့သဘောကဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်လေးဟာစိတ်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်လေးတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတာပဲသူက အာယုံကိုရှားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကြည်လီတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကိုယ့်အကိုတနေရာတဲ့နေကိုယ့်အိမ်ထဲမှာတောက်ခနဲ့တနေရာအတန်ကြရဲ့စိတ်လေးကအဲ့ဒီရောက်သွားစိတ်ကလေးကဟိုအာယုံမဲ့ရောက်လိုက်ဒီအာယုံမဲ့ရောက်လိုက်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရင်ကြည့်ပဲမနေ့ကအကြောင်းအရာတွေပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဟိုနေ့ကအကြောင်းအရာတွေပေါ်ရင်ပေါ်လာမယ်စင်စင်တူတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြည့်လို့ရှိရင်ထင်းအောင်မြင်အောင်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်ဟုတ် အတိတ်ကိုလည်းပြေးသွားတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းပြေးသွားနေစိတ်လေးရဒါမို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာလည်းချင်းချင်းရှင်းရှင်းဟောထားတာနားလည်အောင်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့ဒူရင်ကမန်နဲ့ဒူရဆိုတာအဝေးကြီးကိုကမသွားတာစိတ်ကလေးကခီးအမတန်သွားတယ်အဝေးကြီးကိုရောက်တယ်အဝေးရောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုတော့မအောင်မေ့နဲ့ ဘိုက်ထဲကစိတ်ကလေးကထွက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစင်ကာပူသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်အမေရိကန်သွားတယ်လို့တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်သို့တော့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစိတ်ကတစ်ခါတစ်ခါသွားပြီးသိတာမျိုးအာယုန်ထဲမှာပေါ်တာမျိုးမရှိဘူးလားအေးရန်ကုန်နေတဲ့လူကလည်းမန္တလေးရောက်ဖို့ရင်မန္တလေးကိုသွားအာယုန်ထဲမှာပေါ်စင်ကာပူဆိုရင်လည်းစင်ကာပူပေါ်မယ်အမေရိကန်ဆိုလည်းအမေရိကန်ပေါ်မယ်ဂျပန်ဆိုလည်းဂျပန်သွားရောက်နော် စိတ်ကလေးဟာရောက်တယ်ဝေးတဲ့နေရာရောက်တယ်ဒီတဲ့သူအာယုံပြုတ်နိုင်ရင်ဒီတဲ့ဝေးတဲ့နေရာတောင်ရောက်သေးတယ်သူကဝေးတဲ့နေရာကအာယုံကိုရယူနိုင်တာကိုပဲအဝေးသွားတယ်လို့ပြောတာပါတကယ်တော့စိတ်ကလေးကထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လောကဝါရအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူရင်ကမန်အဝေးကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်း mind travel fast mind ဟာ travel ခီးသွားတယ်တဲ့အဝေးကြီးကိုသွားတယ်ဒီလိုပဲပြန်ကြသို့တော့နားလည်ရမယ့်အတိပ္ပယ်ကဝေးလံတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဧကစရံစိတ်ကလေးကနှစ်ခုတွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါ စိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးမှသာတစ်ခုဖြစ်လို့ရတယ်နှစ်ခုတွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေအသက်ရှင်နေတာဒစိတ်ထဲနဲ့အသက်ရှင်ဒစိတ်ဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုပြောတယ်ဥပမာဘာနဲ့နားလည်ရမလဲလို့ဆိုရင် highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းမကြီးနဲ့တာယာနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကတထွာလဲလေးသိလောက်ပဲရှိပါတယ်ဘဲကြီးတစ်ပိန်းလုံးထိတာဟုတ်ကလား ဒီလမ်းမနဲ့ထိနေတဲ့အပိုင်းလေးကအဲ့ဒါလောက်ပဲရှိပါထွတ်တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေနှစ်ပေါင်းဘလောက်နေနေနေစိတ်နဲ့တစ်စိတ်แท้နဲ့ပဲနေတာနှစ်စိတ်ပြူးနေနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးသို့တော့တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေလို့နှစ်စိတ်လုံးလုံးသုံးစိတ်လုံးလုံးဒီလိုထင်းနေကြတာဟုတ်ကဲ့လားတခုတည်းနဲ့ပဲဧကစိတ်တသမာယုတာစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေကြတာ ဧကစရံအတရိရံပုံတရံခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကိုရုပ်လုံးလို့ပုံဖော်လို့မရဘူးအတရိရ body မရှိဘူးစိတ်ခုဟာတရားစိတ်လေးကမဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတဲ့သဘုတ်ခရယဝတ္ထုယုတ် သို့မဟုတ်ဝတ္ထုယုတ်တွေလို့ဆိုတဲ့ကိန်းအောင်ရနေရာလေးရှိတယ်ဒီစကားမှာလည်းပဲအရအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာခုဟာအာတယလှိုင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာစိတ်ကလေးကတကယ်တော့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝတ္ထုအာယုံတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်သို့တော့အဲ့ဒီနေရာကထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်ကဲ့လား တကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်နားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေစောင်းထဲမှာအတန်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစောင်းကြိုးထဲမှာလည်းအတန်မရှိဘူးစောင်းအိုးထဲမှာလည်းအတန်မရှိဘူးရှိလို့ရှိရင်စောင်းကြီးကင်ထားပြီးတော့ထူးမခြားနာသခြင်းတွေထွက်နေမှာပေါ့လူကဒီမှဒီအတန်ထွက်တာမဟုတ်လားအေး စောင်းကြိုးထဲမှာလည်းအတန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစောင်းအိုးထဲမှာလည်းအတန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိချစ်ဖူးထဲမှာမိရှိသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမိရှိရင်လောင်မှာပေါ့အိတ်ထောင်နေတဲ့ထဲ့သွားမိလောင်ခံရမှာပဲမိမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်လေသို့တော်လည်းမိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ထို့တူပဲဝိထုယုတ်တွေမှာစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီဝိထုယုတ်တွေဟာအာယုံကနေလာ ထိခိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီလိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုဟတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာတကယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာအောင်းနေတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာလူရှိနေတယ်ဆိုတာလူတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်လားစိတ်ကလေးက မဟာဗုဒ္ဓဟူသောလိုင်ကူထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာကိုပြောတာဝတ္ထုအာယုံရှိမှ ဆုံမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီကောင်းပြီစိတ်ရဲ့တဘာဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပုံဖော်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာအဲ့ဒါလိုအနေထားရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ပေးဖို့မဟာတတိပဌာန်တော့မှာ စိတ်တ ानु ပဒနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါစိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝသို့မဟုတ်စိတ်ကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်အနိကကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကိုတင့်လျော်တဲ့ဤရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှုမြင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contemplation of consciousness လို့ပဲပြန် contemplation ဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာတတိစွာတွေဉာဏ်စွာတွေနဲ့တဘာဝအနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာ contemplation contemplation of consciousness စိတ်ကလေးရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းအနုပဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကဥတီချက်ကတော့ဉာဏ်ကိုပြောတာပဲ အဲ့ဒီဉာဏ်ကမြင်အောင်တွန်းအားပေးဖို့ရာတွေကဉာဏ်ကြည့်လို့ရအောင်ယူပေးနိုင်တာကတတိပဲတတိကစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုဆုပ်ကင်ပြမှအတိညာက သူ့ရဲ့တဘာဝကိုသိနိုင်တာနော်တတိနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းလို့တယ်သို့တော့ဘာရိပါသေးတုံးဆိုဝိရိယလည်းပါတာပဲ သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာလည်းပါတာပဲသမာဓိဆိုတာလည်းပါတာပဲဒါတွေမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီစွမ်းအားတွေနဲ့အကုန်လုံးကြည့်မှစိတ်ဓာနုပဒနာဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဒီစိတ်လေးကဘု து စိတ်ကိုကြည့်ရမှလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကအဓိကပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ ကိုယ်စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်နေတာမသိလိုက်တဲ့စိတ်တွေမြောင်များသွားမသိတာကများသိတာနည်းနည်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုသိတာကအာယုံကိုသွားသိနေတာစိတ်ကိုသိခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားကိုယ်စိတ်ကိုလေးလာကဲခတ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြည့်နေတာကအာယုံနေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုသွားသိတယ်နားကကြားတဲ့အတန်ကိုသိတယ်အခုဒီကနေ့လူတွေအများပြောနေကြတာ လှတယ်မလှဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတော့မျက်စိကမြင်တာကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအတန်ตายရတယ်မตายရဘူးဆိုတာဘာကိုပြောနေတာတော့နားကကြားတာကိုပြောနေတာဒီအနံလေးကမှုေးတယ်မမှုေးဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နှာခေါင်းကရာယူတဲ့အနံ့ကိုပြောတာအပြင်ကဟာလေးကြီးပဲပြောနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအာယုန်လေးအကြောင်းပြောနေဟာဒီခင်းလေးကရတာရှိတယ်ရတာမရှိဘူးဟောဇီဝ ပတာရမှာလာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ရတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုပြောနေတာပြမအာယုံအကြောင်းပြောနေတာအေးဒီနေရာထိုင်ခင်းလေးကတော့ဣစ္ဆဉဏ်ရောတယ်ဒီနေရာကတော့မာတယ်လို့ပြောတာလည်းပဲအထီးတွေ့ကိုပြောနေကြတာပဲဒီလေကပူလိုက်တာဟိုလေလေးကအေးလိုက်တာဆိုတော့ဟောအထီးတွေ့ကိုပြောတယ်ရာသီဥရုကြီးကပူလိုက်တာရာသီဥရုကြီးကအေးလိုက်တာနဲ့ ဘာကိုပြောတော့ဖွတ်တပကိုပဲပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်အကြောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်ကိုမေ့ထားပြီးတော့အာယုန်တွေပေါ်မှာပဲစကားပြောပြီးတော့နေကြတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုမေ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ရသော်ဘုရားကဥလဲ့ပေးလိုက်တာစိတ်တဏှုပဒနာတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိကလိုက်စမ်းပါကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြန်တတိကပါ အဲ့တော့စိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကရောနေတာတပည့်တော်တို့စိတ်ကလေးကြီးဘယ်လိုခွဲထုတ်ကြည့်ရမလဲလို့စာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးမိကောင်တွေးမိလိုက်တယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုတည်းသာဖြစ်လို့ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသိတာကြည့်ပဲဆိုတော့တစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်မနေဘူးလားတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့စိတ်တ ानु ပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုအခြေအနေနဲ့ရှင်တွဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့16မျိုးခွဲပြထားတယ်စိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတဲ့စိတ်ကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမြင်မယ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်16မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလူတိုင်းကို16မျိုးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံး general နဲ့ပြောတာ အထွေထွေဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာစိတ်ကို16မျိုးခွဲပြလိုက်တယ်ဒီ16မျိုးခွဲထားတာကအဘိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်းမှာခွဲထားတာတွေနဲ့တချို့တူတော်လည်းပဲတချို့ကြတော့မတူဘူးတခြားပြီးတော့မှကျမ်းနေမှာလည်းပဲ16မျိုးခွဲတာရှိတယ်ပေါ့ ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရမှာကစိတ်နဲ့စေတသိက်ရောနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသိတာထင်ရှားတဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့သဘာဝလေးနဲ့စိတ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောဆိုပါစို့နွားအကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောလဲနဏီကဘယ်နှကောင်နနက်ကဘယ်နှကောင်အယောင်နဲ့ခွဲပြောကြတယ်မဟုတ်လားနွားတော့နွားပဲလေနွားဆိုတာနွားပဲ သို့တော့အနီတို့အနက်တို့အကြားတို့ ਨੇ ဒီလိုမပြောဘူးလားစိတ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲစိတ်ကတော့စိတ်ပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ရှုလို့ရအောင်တရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂစိတ်တံတိပသနာတိကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာ တွေ့တာမှုရာဂတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုရှိတဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါဟောတွေ့တာမှုဆိုတာလေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုဖမ်းကြည့်တာဟုတ်ကလားတွေ့တာမှုကို ရှုတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုကိုရှုရင်ဓမ္မာနုပဒနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ပေါ့ မြတ်စွာဘုရားကကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာ စိတ်ဓာ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာလို့အာယုံ၄မျိုးပေးထားတဲ့အခါမှာငါရှုနေတာဟာကာယ ानु ပဒနာလားဝေဒနာ ानु ပဒနာလားစိတ်ဓာ ानु ပဒနာလားဓမ္မ ानु ပဒနာလားလို့တွေးမနေနဲ့အဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရှုနေတဲ့အာယုံကနေလမ်းချော်သွားပြီလို့သာမှတ်ပြီအဲ့လိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးเนาะ မြင်တဲ့အာယုံကိုရှုမိပါပဲတခါတရံဝေဒနာကိုရှုမိလိုက်မယ်တခါတရံရုပ်တရားဆိုရယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုရှုမိခြင်းရှုမိမယ်တခါတခါစိတ်ဆိုတာကိုလည်းရှုမိခြင်းရှုမိလိုက်မယ်တခါတခါခံစားမှုတွေရှုတာလည်းရှုခြင်းရှုမိလိုက်မယ်ကာယစိတ်တဝေဒနာဓမ္မလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာလေးတွေကို မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အာယုန်လေးတွေကို၄မျိုးပိုင်းပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တယ်ငါစိတ်ကြီးပဲကြည့်မယ်ဝေဒနာကိုမကြည့်ဘူးလို့ဒီလိုလုံးလို့လည်းမရဘူးเนาะကမ္မထမ်းရှုနေပြီဆိုရင် စိတ်အာယုံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဝေဒနာပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်တာကိုသိဖို့လို့အဲ့လိုဆိုလိုတာဆိုလိုတာကတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးထဲမှာ ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်သို့တော့သမထချင်းစဉ်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ထက်လီဝင်လီတတ်တတ်ရှုတာကြတော့ကာယ ानु ပတနာပဲအဲ့ဒါတော့ကာယပဲရှုတာပဲဟောဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဓမ္မတို့ကြတော့သူကရောလာရောနေတာအဲ့ရောနေတာကိုသွားပြီးတော့ခွဲခြားနေဖို့မကြိုးစားနဲ့ပေါ့ ခွဲခြားနေဖို့မကြိုးနဲ့ရှုလို့မရဘူးလားဆိုတာအာယုဆိုတာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလမ်းညွှန်တယ်လို့ပဲပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတဲ့စကားဟာဝိတ္တုတိမက်ကစကားကိုချုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဝိတ္တုတိမက်မှာကမ္မထမ်းရှုရမယ်ရှုလို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေ အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနံတရားတွေထဲမှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပစ္စုပန်ခဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုရှုပါလို့ပြောတယ်မပေါ်တာတွေကိုသွားတွေးရှုနေလို့ရှင်အတွေးပဲမဖြစ်ပေဘူးလားအတွေးပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အတွေးတွေကပုံရိပ်ဆိုတာပုံမှန်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ဘူးအတွေးထဲမှာပေါ်လာတာကပုံရိပ်အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာစစချင်းတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းအလေးအကျင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေကိုမိဖို့ဆိုတာအမတန်မှခရင်ပါအမတန်မှခရင်တယ်သို့တော့ခရင်တာလုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခရင်တယ်လို့ပြောတာနော်အလေးကျင့်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ခဲရင်ပဲခဲရင်လွယ်သွားတာပဲလွယ်သွားတာ ကြည့်ပါလားလူတွေငယ်ငယ်တော့လမ်းလျှောက်တစ်ပိုင်းပိုင်းလဲမနေဘူးလားကလေးလေးတွေအေးနောက်ကြတော့မာရသွန်ပြေးပွဲတွေတောင်ဝဲနေသေးပဲလဲတော့မှာတော့အဲ့ချာအတွေ့အကြုံရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေထောက်တစ်ယောက်ခြေထောက်ကလေးတစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတော့တောင်ကလို့ရသွားလေ့ကျင့်မှုလက်ထက်ကဘောလုံးလေးတွေကိုပဲ10လုံးဒီပဲလဲဆုံး10လုံး မြောက်မြောက်ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းတဲ့ကစားသမားလည်းကြည့်အောင်ဟိုဘက်ဆယ်လုံးဒီဘက်ဆယ်လုံးဘောလုံးလေးတွေမြောက်လိုက်ဖမ်းလိုက်မြောက်လိုက်ဖမ်းလိုက်လုံးနေတာလက်ထဲမှာမရှိဘူးသို့တော့တလုံးမှလည်းအောက်ကျမသွားဘူးဖမ်းနိုင်တယ်ထို့တူပဲဝိပဿနာအလေးအကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေမှန်သမျှသဘာဝတရားတွေမှန်သမျှပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း တတိစွမ်းအားတွေညာစွမ်းအားတွေကမှတ်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရောက်အောင်မှတ်စိတ်တွေအင်အားကောင်းလာအောင်တတိစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်ပညာစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်တမာတိစွမ်းအားတွေထက်လာဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ရပေါ်ရတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြီးတော့ရှုနိုင်သွားတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်သည့်အထိစ조사ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ အေးကောင်းပြီစိတ်ကလေးကိုရှုပြီဆိုတဲ့အခါသူနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့မတူထူးခြားတဲ့သဘာဝတရားတွေရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ခေါဏကနွားချင်းကတူတူပဲသို့မဟုတ်အယောင်နဲ့ကြည့်ရအယောင်နဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကနဏီဒါကနနဲ့ဆိုပြီးတော့အယောင်နဲ့ခွဲကြည့်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘာဝတရားလေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တော့ အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးမှာအယောင်ချဲထားတာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1တရာဂစိတ်တရာဂစိတ်ဆိုရင်တရာဂစိတ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုလိုတာကငါရဲ့စိတ်ကလေးမှာ အတွေ့အတာတွေနဲ့ဖြစ်နေပါလား အတွေ့အတာကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအတွေ့အတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်တာဒါကြောင့်ကိုစိတ်တ ानु ပဒနာလို့ပြောတာနော်စိတ်လေးကိုကြည့်တာဒါမို့တရာခံဝါစိတ်တံတရာခံရာဂနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်တံစိတ်ကိုတရာခံစိတ်တံရာဂနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ကလေးလို့ပါသနာတိမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဟောဒီလိုသိဖို့ကကြည်အာယုံကဘာတော့ဆိုရင် ဒါကနဲ့တွဲဖက်လာတယ်ဆိုဒါကနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးလိုက်မယ်ဒါလောဘစိတ်ရှိခုပြောတာပဲလို့တွေးလို့ရတာပဲဟုတ်ကလားရာဂနဲ့ရှင်တွဲလိုက်သို့တော့တရားရှုတဲ့အချိန်မှာတော့လောဘစိတ်ရှိခုသွားတွေးမနေနဲ့ငါစိတ်လေးကလိုချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့တွဲလိုချင်တဲ့သဘာဝလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့သဘာဝနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်လိုပဲဒီလိုပဲသိလိုက် သို့တော့အထက်ကရာမှာတရာကစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါ identify လုပ်ပြတာလေရှုရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှုရမှာကကြည့်ငါစိတ်လေးဟာတွေ့တာမှုရှိနေပါလားဟော စိတ်ကလေးကိုကြည့်စိတ်ကိုပြောတာငါစိတ်လေးဟာတွေ့တာမှုတွေရှိနေပါလားတွေ့တာမှုရှိတဲ့စိတ်ကိုတွေ့တာမှုရှိတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင် အော်တွေ့တာမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့ဟာပါလား ရာဂတရားဆိုတာအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ငါပယ်ပယ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့အတိတွေဝင်မလာဘူးလားနောက်ဒါမို့ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုအမှန်ကန်သိဖို့အတွက်ဒါလည်းပါတယ်နော်စိတ်လေးရဲ့တဘာဝကိုလည်းရှုရင်းရှုရင်းနဲ့သိလာတယ်ငါစိတ်လေးဟာရာဂနဲ့ဖြစ်တယ်ရာဂနဲ့တွဲဖက်လာတယ်လို့တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်မဲ့ပြောပြန်တယ်ဝိတရာဂံဝါစိတ်တံဝိတရာဂစိတ်တံဒီပသနာငါစိတ်လေးဟာတဏှာရာဂ မတွဲဖက်ပါလားဒီပညာတွေနဲ့တွဲဖက်တာငါစိတ်တွေကအတွဲတာကင်းမဲ့နေပါလားအဲ့တော့အခုစိတ်တ ानु ပဒနာမှာပြောတဲ့စိတ်ဆိုတာတွေဟာအလုံးလောကီစိတ်တွေကြီးပဲလို့မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုဒီထဲမှာထည့်မယူရတာတုံးဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုရတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်လည်းမရပဲနဲ့တွေးရှုလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲ ပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာ just attainment အောင်မြင်ပေါက်ရောက်လာတဲ့အဆင့်ပြောတာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီစိတ်တွေကရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာကိုအရှိလို့ရှုရှုလို့ရှင်အတွေးပဲဖြစ်မှာပေါ့အတွေးအထင်တွေကဝိပဿနာရဲ့အာယုမဟုတ်ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတရာဂစိတ်ဆိုလို့ရှင်တခြားနေရာမှာဝိတရာဂလို့ပြောလို့ရှင်ရာဂကင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာတချို့နေရာ ဒီနေရာမှာတော့ဝိပဿနာ ရှုမဲ့ရှုခံစိတ်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဝိတရာဂစိတ်ဆိုတာကြည်ရာဂနဲ့မတွဲတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒေါသဒေါသမှုစိတ်လည်းရာဂနဲ့မတွဲဘူးမောမှုစိတ်လည်းရာဂနဲ့မတွဲဘူးခြံတဲ့လောကီစိတ်တွေလည်းပဲရာဂနဲ့မတွဲဘူးမတွဲတာတွေအကုန်လောမှုစိတ်ကလွဲရင်ကျန်တာတွေဟာဝိတရာဂစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတယုတ်တွေတော့အသာထားအဘိဓမ္မာမသင်ဘူးတဲ့လူတွေနားရှုံးမယ် အဘိဓမ္မာသင်ဘူးတဲ့လူကလည်းဒါတွေသွားတွေးနေလို့ရှင်ဝိပဿနာအလုပ်ထဲမှာရှုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရစကားလေးနဲ့ပဲရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ငါစိတ်လေးဟာအတွေ့အတာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တွေ့တာရှိတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့သိအောင်လုပ်လိုက်ပါတဲ့သရာကစိတ်ဝိတရာကစိတ်ဆိုတာအတွေ့အတာမပါတဲ့စိတ်ကလေးသတ္တနာမှာငါစိတ်လေးမှာအတွေ့အတာမရှိပါလားလို့ တွေ့တာမရှိတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ရင်တွေ့တာမရှိပါလားလို့သိလိုက်ပါဟောဒါလေးကတစုံနောက်တစ်ခုဘာပြောတော့ဆိုတဒောတံဝါစိတ်တံတဒောတံစိတ်တံပသနာတဒောတဆိုဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်ဒါကတော့မကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လူတွေမှာပြောလို့ရှိတယ်စိတ်ဆိုးနေရင်ငါစိတ်လေးကဘာနဲ့တွဲတာတော့ဒေါသနဲ့တွဲနေတာ အော်ဒေါသနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်အော်ဒီစိတ်ကလေးကဒေါသနဲ့တွဲသွားပါလားလို့သိလိုက်ပါစိတ်ကိုသိရမှာဒေါသကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကို identify လုပ်လို့ဒေါသနဲ့ဒေါသဆိုရယ်ရှုထောင့်ကနေချိပေးတာပေါ့စိတ်တ ानु ပတနာပြောတာနော်နောက်ဝိတာဒေါသစိတ်ဒေါသမပါတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့လေအော်ငါစိတ်လေးကဒေါသမပါပါလားလို့ ဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုသိအောင်လုပ်ပါပဲထို့တူရဲ့နောက်ဝိတမောဟအာတမောဟမောဟနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်လေးမောဟဆိုတာအမှန်မသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အေးတွေးဝေးနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လေတွေးဝေးနေတဲ့သဘောနဲ့တွဲလာတဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ကလေးလို့ဒီလိုသိအောင်ကြိုးစားပါဟာတဲ့ဒါတွေကတတိကတ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာ အဖြူရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့စူးစိုက်ကြည့်မသိနိုင်ပေဘူးလားသိနိုင်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေဝီရိယစွမ်းအားတွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်လို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိလာတယ်ဝိတမောဟမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကလေးမောဟမရှိဘူးဆိုရင်မောဟကင်းတဲ့စိတ်ကလေးလို့ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိလိုက်တယ်ဒါကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည်တာရှိမရှိနှမျိုးစီကြည်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နှခုရသွားလဲ 6ခုရမသွားဘူးလားလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှမျိုးလောဘရှိမရှိဒေါသနဲ့ပတ်သက်ရင်နှမျိုးဒေါသနဲ့ဒေါသရှိမရှိမောဟနဲ့ပတ်သက်ရင်နှမျိုးမောဟရှိမရှိဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသွားလဲ6မျိုးရသွားရသော်ဘုရားကစိတ်ကို16မျိုးခွဲပြောတာခွဲပြီးတော့ဟောတာအခုတော့6မျိုးရသွားပြီနောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပြောလိုက်ကြအောင်ဆို စိတ်ဆိုတာတန်ခိတ်တာစိတ်တန်ခိတ်တာဆိုတာအာယုန်တွေထဲမှာ ပြတ်မထွက်ပဲနဲ့ကြုံဝင်သွားတဲ့စိတ်တွေငါစိတ်ကလေးဟာဆိုပါစို့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်စေတရားထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာထိနာမိတ်တာဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြုံသွားတယ်အာယုန်ကနေနောက်တွန့်သွားတယ်တွန့်သွားတဲ့သဘောလေးပဲစိတ်မပါတော့ဘူး စိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားပြီးတော့တွန့်ဆုတ်လာအဲ့ဒါထိနမိတ်တာဖြစ်လာတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတန်ခိတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်တန်ခိတ္တဆိုတာနောက်ဆုတ်သွားတယ်ကြုံဝင်သွားတယ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာပြန့်တက်မသွားဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ဆုတ်လာဟုတ်ကဲ့လားအိတ်ချင်လာတဲ့အခါသဘောထားကြည့်ပေါ့လေစာကြည့်နေရင်လည်းစိတ်ကလေးကကြုံဝင်သွားတာပဲထိနမိတ်တာဝင်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကကြုံသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လား ပြန့်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တန်ခိတစိတ်ဆိုတာဌိနမိတ်တာနဲ့တွဲလာရင်ဒါတန်ခိတစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကပ္ပထာအထုတ်ရင်တန်ခိတစိတ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့ဝိခိတစိတ်တယ်ဟိုးတခုတည်းကိုထားလို့မရအောင်စိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက် ပြန့်နေတယ်လွင့်ပြန့်နေတဲ့စိတ် အဲ့ဒီလွင့်ပြနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကြတော့ဥဒိစ္စနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်တဲ့တန်ခိတ္တစိတ်ဆိုတာဌိနမိတ်္တနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဝိခိတ္တစိတ်ဆိုတာဥဒိစ္စလိုနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဟောဟောလို့အခြေအနေတစ်ခုတစ်ခုကနေပြီးတော့ရှုတော့မှုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုနားလည်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါရှုရမှာကတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မထကျင့်စဉ်ဤတစ်ခုကိုကျင့်လို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားပြီဇန်နေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ဟာအလွန်အဆင့်မြင့်သွားတယ်ကာမဆိုတဲ့အနိတ်အာယုံကနေပြီးတော့အထက်ဇန်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အမြင့်မော်တက်သွားတယ်အမြင့်မော်ရောက်သွားတာကိုမဟကတလို့ခေါ်တယ်ညမာတော့ဘာသာမပြန်ဘူးမဟကတကိုမဟက်ခုတ်လို့ဟောမဟက်ခုတ်လို့တင်းညူမှာအဲ့ဒါလို့သုံးတယ် တရားဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့စကလုံးကိုပြောတာဆိုမဟကုတ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးပေါ့အဲမဟကတဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်တာမန်အနေထားတစ်ခုကနေပြီးတော့စင်တန်မြင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဘာလို့မြင့်လဲခါတိုင်းနေထားမဟုတ်ဘူးလေခါတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်တွေကကြည့်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနားကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသဟုတ်ကဲ့လား ဒါတွေနဲ့သွားနာလေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အာယုံနှာခေါင်းကနားတဲ့အာယုံလျှာကလဲရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အာယုံဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေနေတဲ့စိတ်ကလေးကအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇာရဲ့အာယုန်လို့ခေါ်တဲ့ဝိဇေဝကာမေဝိဇာအကုသလေဟိတံမိနိဝရဏတရားတွေဖယ်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကနေလွတ်ထွက်သွားတယ် ဒါတွေလုံးဝမပါတော့ကာမအာယုန်နေနဲ့လုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့အမတန်တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုနဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားထားနိုင်သွားပြီဆိုဒါအောင်မဲကုန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်မျိုးရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်မေကတံစိတ်တံဝါမေကတံစိတ်တံတိပသနာတိပသနာတိလို့ဆိုသဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာလုံးလုံးထွေးထွေးမဟုတ်ဘူးเนาะ ငါစိတ်လေးဟာမဟကတစိတ်အစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ဒီလိုသိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတိုင်းဇံမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အမဟကတံဝစိတ်တံအမဟကတံစိတ်တံဒီပါဇာနာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးမရောက်ဘူးနှိမ့်နဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒါအမဂ္ဂတစိတ်ကာမဝဆရာစိတ်တွေကနှိမ့်နဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုရှုရမှာတခု နောက်တစ်ခါဘာလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဥဒ္ဒရနဲ့အနုဒ္ဒရနဲ့သဥဒ္ဒရဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တာရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့နှိမ့်ချနေတဲ့စိတ်ပေါ့နှိမ့်ချနေတဲ့စိတ်မှာသူ့ရဲ့မြင်တဲ့စိတ်တွေရှိမနေဘူးလားလောကုတ္တရာစိတ်မပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာစိတ်ကိုတွက်လို့မရဘူး တော့ကာမဝဆရစိတ်ရယ်ရူပဝဆရစိတ်ရယ်အရူပဝဆရစိတ်တွေသာဥတ္တရစိတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့တာတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဟာကာမဝဆရစိတ်ကိုပြောတာသာဥတ္တရဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တာရာတွေနဲ့ရှိနေတဲ့စိတ်တာမန်ကာမဝဆရစိတ်လေးတခုဟာသာဥတ္တရစိတ်အေးအနုတ္တရသူ့ရဲ့တာရာမရှိဘူးဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ထဲမှာသူ့ရဲ့တာရာမရှိဘူးအနုတ္တရဒီပြနေရာမှာအနုတ္တရကလောကုတ္တရစိတ်ကိုပြောတာ ဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာစိတ်ထီအောင်မယူရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံမို့။ဟောဒါလေးတွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်နော်။စာတွေ့တိုင်းအကုန်လုံးဓာကြီးပဲလို့သွားပြီးတော့လုပ်ရင်မှားမှားရွံ့ရွံ့နေအကုန်ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် definition လို့ခေါ်တယ် define လုပ်ရတယ်။ define မလုပ်လို့ရှိရင်နော်စာမစုံလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကမှားကုန်တတ်တယ်ပေါ့။ define မလုပ်တတ်ရင်မှားတယ်လေ။အိုးတခါတလေနိုင်ငံသားတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာတွေထဲမှာမှားမှားယွင်းနေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတွေ့ဘူးတာနဲ့ volitional activity လို့ပဲအကုန်ပြန်တယ်။အကုန် volitional activity တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တော့။သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကြတော့ volitional activity မဟုတ်ဘူး condition things သွားတာ။သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့ mental formation လို့သွားတာ။မတူဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု။ စကလုံးကအတန်တူတယ်အတိပ္ပယ်ချင်းမတူဘူးဘာတော့ wire contact လို့ခေါ်တဲ့စကလုံးရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကမတူဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စာပေယူဆပါဒါဘယ်ဘာသာတိုင်းမှာ language တည်းမှာဘယ် language ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရှောင်လွယ်လို့မရဘူးပေါ့ language ရဲ့အားနည်းမှုလို့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ define လုပ်ပေးရတယ်ဒီနေရာမှာဒါသာလိုအပ်တယ်ကောင်းပြီအနုတ္တရလို့ဒီနေရာပြောလိုက်တာဟာသူ့တဲ့ตาတာမရှိဘူးသူ့အตาဆုံးလို့သူပြောတာအဲ့ဒါမဲဂုတ်စိတ်ဒီဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်။တမန်ဇံမရတဲ့ပုံကိုယ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုရှိပြီးတော့ နောက်ကြည့်ဘာရှုစရာရှိသေးတုံဆိုလို့ရှိရင်တမာဟိတအတမာဟိတစိတ်တမာဟိတဆိုတာတခါတရံစိတ်ကလေးကအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်စုပြီးတော့ကြာသွားတမာတိဆိုတာစိတ်တွေအားလုံးကိုအာယုန်တစ်ခုထဲပေါ်မှာစုသွားအောင်လုပ်ပေးတာ concentrate ဆိုတာအဲ့ဒါစုတာတဏှာနဲ့စုသွားအောင်လုပ်တာ တံပိန္ဒနာရတ္တလို့စပေကျမ်းကမှဒီလိုဆိုတယ်တံပိန္ဒနာဆိုတာစုပြီးပေါင်းပလိုက်တာအလုံးဟာဥတီချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအာယုတစ်ခုတည်းကိုစုပြုံကြတော့ပေါင်းစုပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တာတံပိန္ဒနာရတ္တတံပြုတ်တရားတွေကိုအကုန်လုံးအာယုတစ်ခုတည်းစုဆိုင်ကြတော့စုစည်းပေးထားတာအေးအဲ့ဒါလို့စုစည်းပြီးလို့ စုစည်းမှုရှိသွားတဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတဏှီတဲ့ထီသွားတဲ့စိတ်ကိုတမာဟိတစိတ်တဲ့အရာပြောပြောရင်တော့တမာရိရတဲ့စိတ်ပေါ့တမာရိနဲ့ရှင်တဲလာတဲ့စိတ်ကိုတမာဟိတစိတ်တမာတိကင်းမဲ့နေတယ်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးလို့မရဘူးဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်လွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့အတ္တမဟိတစိတ်ဟောစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကို ခုလိုရှုတာ နောက်တစ်ခုကျတော့ဝိမု ക്ത စိတ်အဝိမု ക്ത စိတ်ဝိမု ക്ത ဆိုတာလေကဒီနေရာမှာဝိမု ക്ത ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာဝိမု ക്തി မျိုးမျိုးတွေမှာအလုံးတရားဓမ္မလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားဦးတယ်တည်င်ကဝိမု ക്തി ဆိုတာရှိတယ်တည်င်ကဝိမု ക്തി ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအခိုက်အတန့်လေးလွတ်သွားတာဆိုပါစို့အနိစ္စလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်နေဆာဆိုတဲ့ ကြံတွေးကလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စလို့ရှုနိုင်လို့နေဆာကလွတ်သွားတာဒုက္ခလို့ရှုလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတွေးရှိသေးလားဒါလည်းလွတ်သွားတာပဲအနတ္တလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတွေးရော ရှိသေးလားဒါလည်းလွတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းကလေးတွေကြောင့်လွတ်သွားတာကိုတည်ငါဝိမု ക്തി တေနအင်္ဂေနဝိမု ക്തി ဆံရအကြောင်းလေးကြောင့် သို့သော်ဗမာစကားထဲမှာတော့တထင်ကကိုတခဏလို့အဓိပ္ပာယ်ယူနေကြတယ်ပေါ့တထင်ကနဲ့တခဏနဲ့တခြားစီနော်အေးတခဏလေးလို့သုံးရမယ့်နေရာမှာတထင်ကလေးလို့သုံးနေကြတယ်တထင်ကဆိုတာတေနတေနအင်္ဂေနသူဆိုင်ရာအကြောင်းလေးနဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်ဒီဒီဟာလေးလွတ်သွားဟိုဟာလေးနဲ့လှုပ်ရင်ဟိုဟာလေးလွတ်သွားပေါ့ဒါပြောတာဆိုင်ရာအကြောင်းအကြောင်းလေးဥပမာပဲဆိုပါစို့ နာမရူပပရိစေရဏတက္ကာယဒိဋ္ဌိယပါဟနံတတင်္ဂဝိမု ക്തി ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားတယ်။ဟောတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတာ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးတွေကနေဖယ်ရှားသွားတာကြည့်။ ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တက်သွားတယ်ဆိုတာဆံရဆံရအကြောင်းလေးတွေကနေဆံရဆံရဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖယ်ရှားသွားတာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဒရင်္ဂဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာဒရင်္ဂဝိမု ക്തി နော်တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းလွတ်သွားတာနောက်တစ်ခုကျတော့ဝိခံပနဝိမု ക്തി ဝိခံပနဆိုတာဖယ်ရှားထားလိုက်တာတွန်းဖယ်ထားလိုက်တာတွန်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာကလေးက လက်စတုံးအောင်လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးခဏတွန်းပလိုက်တာဘေးဘူးတွန်းထုတ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားတွန်းထုတ်ထားလိုက်တာအချိန်ရှိတုန်းတော့ကွာသွားမှာပဲပြီးတော့ပြန်ရောက်မလာဘူးလားอืมပြန်လာအောင်မှာပဲစာပေကျမ်းကမှာဥပမာပါနဲ့ပေးထားတော့ဆိုရင်ရေပြင်အင်းထဲကရေပြင်ရေကန်ထဲကရေပြင်တစ်ခုမှာအပေါ်မှာမှော်ညင်းမှော်သေးတွေဖုံးနေတယ်ဖုံးနေတော့အဲ့ဒီမှော်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းမိမိလာခတ်တဲ့ရေအိုးနဲ့ ဟုတ်လားလှုပ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မော်တွေကဘေးရောက်မသွားဘူးလားအေးရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတော့မော်လေးကခဏဘေးရှဲသွားတာပေါ့ပြီးရင်ပြန်ရောက်မလာဘူးလားရေငိမ့်တာနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိခံပနာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်တခဏတွန်းထုတ်ထားလိုက်လို့ဘေးကိုလွတ်သွားတာလေးကိုဒါလေးကိုဝိခံပနာဝိမု ക്തി လို့ ဘယ်နဲ့ပယ်တာကြတော့သမုတ်စေတာဝိမု ക്തി တယ်လုံးဝဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်မရှိတော့နောက်ထပ်မလာတော့နေတရဏဝိမု ക്തി အော်ပฏิပတ္တတိဝိမု ക്തി မက်ကပယ်ထားလို့အငွေကလေးတွေကျန်နေတာကိုထပ်ရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ပฏิပတ္တတိထပ်ပြီးတော့ငြိမ့်အောင်လုပ်တာမိကိုရေနဲ့ငြိမ့်လိုက်တဲ့အခါမိတော့မရှိဘူးဘာရှိသေးတော့အပူငွေလေးရှိနေသေးတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အပူလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ငြိမ့်တာ အဲ့ဒီသဘောလေးကိုနားလည်ရမက်စိတ်ကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တယ်သို့တော့ကိလေသာရဲ့အပူငွေလေးတွေနည်းနည်းကြမ်းနေသေးတယ်ဖိုးကနေထငြိမ့်နေပေါ့အဲ့ဒါကိုပฏิပတ်တတိလို့ပြောတာနေတရဏဝိမု ക്തി ဆိုတာတော့အလုံးကလွတ်ထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုဝိမု ക്തി ၅မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီစိတ်တံဥပဒနာမှာလိုအပ်တဲ့ဝိမု ക്ത ံဝါစိတ်တံဝိမု ക്ത ံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိဆိုတဲ့နေရာမှာ တတင်ကဝိမု ക്തി နဲ့တတင်ကဝိမု ക്തി နဲ့ဝိခံမနာဝိမု ക്തി နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်နှမျိုးသာယူရမယ်ကျန်တာတွေမယူရဘူးဘာဖြစ်လို့လို့သမုတ်စေတာဆိုတာမက်ကိုပြောတာပฏิပတ္တတိဆိုတာဖို့ပြောတာနေတရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြီးအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်လို့ရလာတဲ့အကျိုးတွေဒါဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဝိမု ക്ത စိတ် ငါစိတ်လေးကဆိုင်ရဆိုင်ရဥမာနေဆတင်ညာကလွတ်သွားဗလားဒုက္ခဒုက္ခတင်ညာကလွတ်သွားလားအတ္တတင်ညာကလွတ်သွားလားအဲ့လိုလွတ်သွားရင်လွတ်သွားတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်ပေါ့မလွတ်သေးရင်မလွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိမု ക്ത စိတ်ကိုဝိမု ക്ത စိတ်လို့သိအဝိမု ക്ത မလွတ်သေးတဲ့စိတ်ကိုမလွတ်သေးတဲ့စိတ်လို့သိတယ်ဟောစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရား16မျိုးခွဲဟောထားတာ စိတ်ဓာနုပဒနာအနေနဲ့ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ထားလေးတွေကိုရှုဒီလိုလက်သွားမအောင်မင်းနဲ့ဒီတရကစိတ်ရှိပြီးရင်တရောသစိတ်ရှုမယ်တရောသစိတ်ရှုပြီးရင်ဝိတရောသစိတ်ဝိတတမောဟစိတ်ဝိတမောဟစိတ်တခုချင်းဒီလိုရှုရမယ်လို့မအောင်မင်းလေးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားလေးကိုဖမ်းရှုဖို့ပြောတာနော်စိတ်ဓာနုပဒနာ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ပြောတာတဲ့ဒါတွေကိုအစဉ်တိုင်းလဲလိုက်ရှုဖို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတာရာကစိတ်ရှုပြီးရင်ဝိတာရာကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲအမှန်မမှားနေနဲ့ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တ ानु ပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုကဲ့သို့16မျိုး ခွဲပြီးတော့စိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတာကိုဝိပဒနာကမ္မထံရှုဖို့အနေနဲ့ တကယ်ကတော့နန္တရားတွေဆိုတော့စိတ်တ ानु ပဒနာဝိပဒနာစစ်စစ်အနေနဲ့ဟောတာပေါ့နော်ဝိပဒနာပဲအတ္တနဲ့ကာယ ानु ပဒနာတုန်းကတော့သူကဇန်နဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်တပထကျင့်စဉ်လည်းပါတယ်ဝိပဒနာကျင့်စဉ်လည်းပါတယ်ပေါ့စိတ်တ ानु ပဒနာကြတော့ဝိပဒနာတက်တက်သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌတ်တို့ ဒီစိတ်ဓာနုပဒနာဆိုတာကို ရှုလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုသိမလားဘူးလားသိပါပါဗျာအေးတတိကလို့သိလာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေတဘာဝရဲ့စွမ်းအားတွေတဘာဝရဲ့အနေအထားတွေစိတ်ရဲ့ characteristic တွေကိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲငါတဏ္ဍာသူတဏ္ဍာဘသူတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် internal external ဓာတ်တွေအကုန်လုံးရှုပါတဲ့ ကြည်မြင်တတ်လာတယ်အဲဒီကြည်မြင်လက်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးကစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကလေးပေါ်မှာပဲတတိလေးဟာကတ်သွားတယ်နော်ဒီပြင်ကိုမရောက်တော့ဘူးစိတ်ရှိနေတယ်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာပဲတတိလေးဟာကတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်အဲဒီလိုတတိလေးကတ်တည်တာဘာလို့ဆိုရင် စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိနေဖို့နဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုအမှတ်ရနေဖို့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုတတိထားနေဖို့နဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကို သိနေဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုစာပေမှာယာဝတိဝညာဏမတ္တယပဋိသတိမတ္တယလို့ဘုရားဟောတာညာဏမတ္တယအတိညာဆိုတဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုအတွက်သာဟုတ်လားတတိပစ္စုပ္ပတိတာတတိဟာယက်တည်နေတယ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတယ်ပဋိသတိမတ္တယ တကယ်ထင်ထင်ရှားရှားအမှတ်ထားနေတဲ့တတိကလေးရှိဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်သာယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောဘလောက်တိအောင်အဆင့်မြင့်လာတော့ဆိုရင် စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သမုဒိယဓမ္မဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ဝေယဓမ္မပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုလည်းမြင်တယ်တဲ့။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားပုံပြောတာနော်။ ဒီအခြေခံကိုပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနိတိဒေါသဝိဟရတိဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာအတွေးတွေဒိဋ္ဌိအမြင်တွေရှိသေးလားမရှိဘူးတဏှာအတွေးပေါ်လည်းမမီတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာလည်းပဲရှင်တွဲမိကပ်နေတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကင်းစင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နတ်ဆလောကေဂိဉ္စီဥပါတိယတိလောကကြီးမှာရှိသမျှအရာတွေသို့မဟုတ် ဟောဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့လောကအပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အစွဲလန်းနေတယ်ခုမှမရှိဘူးလောကကြီးမှာ တွဲနေလို့ရှိရင်သူကပူပန်နေကြောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လာတယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒါတွေမရှိတော့ဒါမို့တာယုံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေဥပါဒာပရိတတနာ အတွေ့ရှိရင်မင်းဟာအတွေ့ရှိနေသမျှပူပန်တောင်းတနေမှာပဲ အနုပါဒာအပရိတတနာမပူပန်မှုအတွေ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူပန်မှုမရှိတော့ဘူးလောကမှာလူတွေစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတယ်ပြောတာအတွေ့ရှိလို့ပူတာနော်အေးဒါကြောင့်ဘုရားဆောက်ပြနတ်ဆောက်လောကေကိဉ္စီဥပါတိယတိလောကကြီးမှာတွေ့တာဆိုတာဘာမှဘယ်အာယုံကိုပေါ်မှာတဏှာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့မကြည့်လို့ဥပါဒဏ်တွေကလုံးဝကင်းပြတ်သွားပါတယ်အတွေ့မရှိဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့အနုပါဒဝိမောက္ခ တွေ့တာမှုတွေလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာတချို့ကကြောက်ကောင်းကြောက်လိမ့်မယ်အေးလွတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းငါမိတ်ဆွေတွေနဲ့ငါဘယ်လိုနေရပါငါတန်သမီးတွေဘယ်လိုထားရပါငါပစ္စည်းတွေဘယ်လိုနေရပါနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားလွတ်သွားတယ်ဆိုတာသားသမီးတွေကတော့ရှိနေမှာပဲပစ္စည်းတွေကလည်းရှိနေမှာပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုလွတ်သွားတာကိုပြောတာဟာနော်တွေ့တာမှုလွတ်သွားရင်ဘယ်လောက်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားမလဲနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတာကတွေ့တာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဟုတ် မတွေ့တာလည်းအတူနေလို့ရတာပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့အမတန်ပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့မိမိရဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်မှာတဲ့တတိကပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ထထရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့အတွေ့အတာတွေအလုံးဟာကင်းပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီနိလန်းအတိုင်းလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ နောက်ဆုံးအတွေ့အတာကင်းမြတ်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါစိတ်ဓာနုပဒနာကျင့်စဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။